तो गाइस आपके लिए फिर दोबारा मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिगर के छल्लो और आज हम कुछ नया करने वाले हैं जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैं एक चीज़ हर एक वीडियो नई लेके आता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आज हम कुछ करने वाले हैं ऐसा तगड़ा तोड़ फोड़ बस थोड़ा टाइम आप रुक जाओ करेंगे कुछ तो करेंगे पाए मेरे चिगर छल्लो कंटेंट तो बोल तो दिया है मतलब करूँ किस ऊपर मास्टर अमूल को कॉल लगाता हूँ मास्टर अमूल मास्टर अमूल भाई कहा हो मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ और आपको ज़रूर आना है यार कंटेंट मिल नहीं रहा ना भाई तो कोई तो होना चाहिए ना अरे ऐसे क्यों बोल रहा है बे वीडियो में हूँ बे तेरे को कंटेंट नहीं मिलता तो मेरे पास क्यों फोन करता अबे ये कैसे कटेगा बे अबे यार चल ठीक है बैठता हूँ मैं मास्टर जी आपने तो गुड़ गोबर कर दिया मेरा अरे चलो ओके बाय मास्टर जी आज बहुत बिजी चल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तार है कपड़े सुखाने वाली मैं यहीं पे तार कपड़े सुखाता हूँ तार नहीं सुखाता हूँ ये मेरी टावल है जब भी कभी मेरे को सोना होता है यहाँ पे बार बार अच्छी नींद आती है तो मैं यहीं सोता हूँ ईटें किसने रखी हैं भाई और ये ये सिरियाना है मेरा ये मेरा ये आप देख सकते हैं एलोवेरा जेल का पेड़ है मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जहाँ मेरे शूज़ कलेक्शन है ब्रांड महंगा से महंगा जॉर्डन पॉर्डन बैलेंसिया आप तैयार हैं तैयार है आप ये मेरे जूते जब मैं सोता हूँ ये पहन के और जब मैं शादी में जाता हूँ तो ये पहनता हूँ तो बस गाइस ये मेरी कलेक्शन है बहुत हाई प्रोफाइल का बंदा हूँ मैं और मेरे चिकर के छल्लो तुम्हारे लिए बहुत कैड़ी वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ अभी बस थोड़ी देर रुक जाओ हो गया कतल करे तेरा बॉम्ब हमारे वेटिंग बंदे वेट कर रहे हैं मगर हमने डील कर दिए ऑफ मतलब करना इसको hello guys welcome to my blog और ये रहा पीयूष बैठा हुआ है डेढ़ सौ रुपया का और आज हम लोग फॉर्चुनर की डिलीवरी लेने जाएंगे मैं एक्साइटेड भी हूँ तो और कुछ सब्सक्राइबर भी आए मिलने के लिए चलो मिलवाता हूँ आपसे ये रहा है दो दो किलोमीटर दूर से आए जयपुर से ठीक है भाई और ये साहिल भी आ रखा है इसके साथ वो मैं जयपुर से आया था मैं मैं इंस्टाग्राम मेरा डेम कोई नहीं भाई मैं कर लूँगा हाँ ठीक है भाई अच्छा। चलो तो मैं चाबी दिखाता हूँ देखो मेरे इतने सारे बाइक की चाबी ये सारे भाई थे सब्सक्राइबर भाई किसी ने रिंग बजाई है घर की जाके देखता हूँ कौन है हाँ भाई आशीष भाई कैसे हो अरे भाई कौन भाई पहचाने नहीं तमिलनाडु से भाई तमिलनाडु से भाई अरे भाई कोई नहीं और भाई कैसे हो बढ़िया भाई बढ़िया दूर से आया था बंदा मिलने मेरे से तमिलनाडु से सब्सक्राइबर है कोई नहीं ओए दीपक चल वो चलना है हमें हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब कल रात में बस पढ़ाई चल रही थी मेरी एलएलबी की बस यही सब चल रहा है और नीतू तो खाना बना रही होगी शायद आगे देखते हैं क्या करते हैं आज जिम जाएंगे उसके बाद एक सब्सक्राइबर ने बुलाया उसके यहाँ जाएंगे तो ये देखिए और टीवी देख रही है और आज हम इसको ले जाएंगे घुमाने ठीक है वासी आज हम घूमने चलेंगे तो गाइस हम तैयार हो चुके हैं जिम के लिए अब जिम के लिए निकलते हैं हम उसके बाद आप आपको जिम में मिलते हैं क्या हो गया ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए चोट लग गई मितू मितू देखो राशि को चोट लग गई तो, तो, है कितना पागल आदमी है हमेशा रहता है मैं तो बस तुम्हें बता रहा था तो हेलो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर के बाहर और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेरी जो के है बाइक अभी लिए नहीं बाहर से इम्पोर्ट कराई है और यहाँ का सिलेंसर मैंने लगवाया नहीं इंडिया का सिलेंसर मैं लगवाता नहीं हूँ तुम्हें पता ही है हर एक चीज़ मेरी इम्पोर्टेंट होती है और मेरा नाम ही गोरा जोन है तो इसलिए थोड़ा हाई फाई रखना चाहता हूँ मैं हर चीज़ और मैं आपको अपनी के से मिलवाना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं कमेंट बॉक्स में लिखें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप तैयार हैं या नहीं गाइस कैसी है कैसी लगी अब ये मत सोचना कि मैंने इसको अभी अपने पेन से लिखा है के सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये आपका भरम है ये छलावा है ये थूक से मैंने कुछ चिपकाया नहीं ओके तो गाइस मैं आपको अपने के के बारे में कुछ बताऊंगा कि नए नए फीचर्स क्या हैं इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ गोरा भाई गोरा भाई आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ भाई ये क्या है ये हीरो होंडा पे चिपका रखा चूतिया बनाते हो तो गाइस तो ऐसा जा चल जा अपने दोस्तों को दिखा दे जिगर के चल लो अब मजाक भी करता है तो मेरा दोस्त था ये और ऐसी चलने वाली कोई बात नहीं है मेरे को इससे कुछ नहीं हुआ है थोड़ा वेट करो डॉक्टर का नंबर क्या था तो भाई इसमें दोबारा आ गया हूँ आपके पास गोरा जोन और मैंने एक प्रैंक तैयार करा है अपने दोस्त के ऊपर और अभी मैं करने वाला हूँ बिल्कुल मैंने किसी को बताया नहीं है और अभी मैं एक प्लान ऐसा तगड़ा तैयार करा है ना अब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भयंकर मैंने प्लान तैयार करा है शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखें अभी मैं थोड़ी देर में लगता है वो आ आवाज मुझे पता लग रहा है ठक ठक ठक ठक ठक ठक आने वाला है वो और भाई मेरे जिगर के छल्ले क्या हाल चाल है तेरा यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है भाई मैंने बहुत तगड़ी वीडियो तैयार करी है मेरे जिगर के छल्ले भाई भाई मेरे को भी लेना यार इसके अंदर भाई प्लीज ना कैमरे में आ रहा है ना कैमरे में आ रहा है ना हम्म? इसमें भी आना तेरे को ठीक है भाई अरे भाई आजकल तो लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं यार कोई गाड़ी उड़ा रहा है कोई पिछवाड़े में आग लगा रहा है तू आज क्या करने वाला है ये बता मेरे चिकर के छल्लो मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्यारी सी वीडियो आपके नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे चिकर के छल्लों के A few moments later. तो गाइस मैंने अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर दिया है मेरे जिगर के छल्लो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ तो हेलो गाइस मेरे जिगर के छल्लो मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ वो आगे भाग गया है मैंने तगड़ा प्लान बना दिया है जिगर के छल्लो जिगर के छल्लो भाग <laughs> तो guys I am Ayush Joshi भाई मेरे लिए मैगी लेने गए हैं और वो मैगी लेके आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैमरा दे अरे कैमरा दे अरे भाई यार तुम ही चलाते रहते तो हो ना यार पागल हो गया तो मैं भी मैं भी करूँगा ना यार भाई ऐसी ऐसे नहीं चलेगा तो अरे यार रहन दो ना तो मेरे जिगर के छल्लो मैं आ गया हूँ ये अंकल हमारे साथ जा रहे हैं दूर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हम जो है बहुत प्यार से बात करते हैं और आपके लिए सिर्फ और अबे इन सालों का ये और मैं इनके बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा बाद में अगली वीडियो में ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जा रहे हैं बाय बाय मेरे जिगर के छल्लो मैं आ गया हूँ दोबारा आपके पास और ये एक मिनट गाइस गाइस मैंने देख लिया है जो बच्चा पूरा वायरल हो चुका था और ये छोटा जोशी भाई झोटी छोटा लाला एक मिनट मैं उनसे बात करता हूँ और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके पीछे हूँ अरे जोशी भाई अरे और कैसे हो हाँ भाई गौरव भाई कैसे हो ये भाई मेरे को कोलाब करना है यार आपके साथ यार भाई गौरव भाई तू मैं नहीं क्या भाई अरे अरे भाई मैं नहीं करूँगा यार अरे छोड़ दे ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता किसी नए बंदे के साथ तुझे जानता नहीं इसलिए ठीक है ना अरे भाई हो जाता तो बेटा क्लियर खाएगा अरे भाई तू पागल है यार खाएगा तो। यार ये हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं काम करना मजाक कर रहे हैं पीछे से गाइस कोई दिक्कत नहीं है मगर ऐसी कोई बात नहीं है लड़ाई झगड़े की लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा गाइस और गोरे भाई गोरे भाई गोरे भाई गोरे भाई गोरे भाई क्या कर हाँ ये ये भी मेरा ही दोस्त है ये मेरा ही दोस्त है मिला है पास में हंसी मजाक हंसी मजाक फुल चलते हैं हंसी टटोला चलता है हमारे में और बस यही है एक बंदा आ रहा है मैं सोच रहा हूँ उससे दोस्ती कर लूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ कर चले गए हैं गाइस तो इन लोगों ने तो मना कर दिया कोलैब के लिए मगर यहाँ पे मेरे एक फ़ैन मिले हैं और बहुत अच्छे जो बोल रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये करके ऐ जी करके छल्लो क्या नाम है आपका पवन पवन नाम है भाई पवन नाम है पवन का नाम पता है आपको पत्रम का पवन का मतलब और ये बहुत अच्छा लड़का है जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लेना भाई सब्सक्राइब करेंगे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा बिल्कुल नहीं नहीं डिसलाइक करता हूं वीडियो को मजाक कर रहा है ये भी फैन है तो ये होता रहता है तो ऐसी ऐसे फेक कमेंट या तुम हेट कमेंट हेटर मत बनना इनकी तरह हाले हैं और लाइक करना सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलना इन बच्चों जैसे मत बनना ये तो हाँ, इन, कर रहे हैं तो गाइस मैंने दोबारा आ चुका हूँ मेरे जिगर के छल्लो और मैं आपको अपनी कावासाकी दिखाऊंगा कि वो कितनी आगे बढ़ती है कितनी तेज़ आती है और जिगर के छल्लो में आपको एक बार बाय बाय तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेने रितु कॉलेज दिखाए इन लोगों को आज बिल्कुल बेबी चलो दिखा आज ये हाले डेविडसन आप आराम से चलाइए ये हमारी हाले डेविडसन आज ही डिलीवरी लेके आए और मैंने सोचा इसको कॉलेज में लेके चल के दिखा दें हम आपको और दिल्ली में ट्रैफिक कितनी कम है भाई तो कुछ समझ में नहीं आता हमारे जमाने में देखते थे उसके बाद मैं आपको आज जिम की 200 किलो की जो डंबल मारूंगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको ठीक है तो ये हमारा आ गया करके छलो ऐसी वीडियो आती रहेगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बाय मेरे दोस्त बाय बाय तो गाइस यही सारी चीज़ें मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और बस मेरे जिगर के छल्लो आग लगा देंगे आग मेरे जिगर हम्म, हम्म, मेरे जिगर के छल्लो hello guys I am Ayush और जो क्या नाम है जिगर के छल्लो जिगर के छल्लो हो गया ना और उसके बाद इसको हम घुमाने ले चलेंगे आज ठीक है वासी आज हम घूमने चलेंगे हेलो गाइस कैसे आप सब मेरे जिक्र के छल्लो हमारी वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना और, मेहनत है लाइक हमको जरूर दबा देना <laughs> 呵呵呵呵。